Компанія Гарна хата заснована у 2005 році. Одна з найперших у місті Луцьку, яка професійно займається монтажем різного плану та складності натяжних стель. У нас працює велика досвідчена команда менеджерів та промоутерів, а також є свій технічний відділ. Процедура замовлення стелі включає в себе виїзд замірника та консультація з замовником на об'єкті. Після погодження всіх технічних моментів та вибору класу плівки погоджується дата монтажу об'єкту. У зазначений день бригади монтажників здійснюють монтаж на об'єкті. Після монтажу замовник підписує лист гарантію та приймає до здачі об'єкт.